के अपोजिट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की चाय अड्डा पर हम सर से जानते हैं कि उन्होंने ये शॉप कब से स्टार्ट की और उनकी क्या स्पेशल हाँ, अंकित वर्मा आपने ये शॉप कब से मतलब आपकी शॉप में क्या क्या जो हमारी स्पेशलिटी है वो बुलेट चाय है उसके साथ इसमें सारी कुछ चीज़ें Maggi sandwich pasta cold coffee juice है शेक्स हैं एंड कई सारी चीज़ें अवेलेबल है चाय में हम लोग वेराइटी देते हैं कि इलायची है जिंजर है तुलसी है मसाला है रोज़ है अलग अलग चीज़ों में मैगीज में भी हमारे पास ऑप्शन हैं बाक्स में भी ऑप्शन हैं कोल्ड कॉफी में भी ऑप्शन हैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड मैंने जो हमारे वहाँ की स्पेशलिटी कुल्हड़ तो चाय पे हमारा फोकस रहता है कि बेसिकली जो कस्टमर आते हैं वो कुल्हड़ की चाय पे पीना पसंद करते हैं क्योंकि जो कपल्स आते हैं उसमें डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को तो पसंद करते हैं मेकअप है सैंडविच है पास्ता है हाँ जी मैम हम लोग ओकेजनली जैसे किसी का बर्थडे होता है एनिवर्सरी वगैरह होती है तो हम लोग इसको प्रोवाइड करा देते हैं हमारी एक ब्रांच है यहाँ पे first branch second one branch जो हमारे जंजीर वाला चौराहे पे है का मंथ हम लोग थर्ड वन स्टार्ट करने वाले हैं एल रुकने वजह से गवर्नमेंट तो तीन ब्रांच कस्टमर का फीडबैक कस्टमर का तो आपके सामने अवेलेबल है उनसे बात करना क्योंकि क्या होता है मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊँ वो अच्छे लगेगा कस्टमर्स आपके सामने अवेलेबल हैं इससे हमारे वहाँ क्या होता है यंग के साथ ओल्ड जनरेशन भी हमारे आसपास का जो माहौल है ओल्ड भी है तो कई सारी चीज़ें हमारे साथ नई पुरानी दोनों जुड़ी हुई है तो कस्टमर का फीडबैक हमेशा इधर पॉजिटिव है मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी दुकानों पर हम लोग जाते हैं ऊँची दुकान फीके का हमारा ऐसा कुछ नहीं है हम लोग तो चीज़ें अच्छी देते हैं जितना मैंने सुना है इंदौर इधर फूड कैपिटल ऑफ इंडिया है ना तो वही चीज़ें कि हम लोग क्वालिटी को प्रेफर कर रहे हैं अच्छा लगता है अच्छा है अच्छा चाय अच्छा हम दो अढ़ाई साल से हैं यहाँ पर कैसी चाय लगती है और बाकी चाय तो मुझे अच्छी लगती है और कूलर की चाय पीना अच्छा ही है लास्ट में चाय पीते हैं ये अभी हर तरह की बीमारी है और ये मिट्टी की जो बर्तन है चाय पी और पी हाँ। और चाय ऐसी चीज़ है कि चार लड़के मिल करके जो दिल में है सोचनी है बात वो सोच सकते हैं वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं और तो दूसरी बात समय पास होता है मनोरंजन होता है सुबह के टाइम में पेपर लेते हैं चाय पीते हैं चुस्की लेते रहते हैं पेपर पढ़ते हैं एक टाइम पास होता है और चाय नशा चीज़ है कोई नुकसान की तो नहीं लेकिन हम जो जब से पी रहे हैं उस समय कीमत थी पच्चीस पैसे उसके बाद पचास पैसे उसके बाद एक रुपये फिर डेढ़ रुपये और मैं बीस साल से भोपाल में आया हूँ तो अब मैं पाँच रुपये के पी रहा हूँ सात रुपये की पिया हूँ यहाँ दस रुपये की पी रहा हूँ लेकिन उससे अच्छा मेरा जो कूलर की चाय है ना इसकी टेस्ट ही अलग होता है इसमें कोई बीमारी नहीं किस कंसेप्ट के ऊपर आपने इस कैफे को शुरुआत by profession I am engineer am running कर रहा हूँ मैं भी इंजीनियर जो होते हैं उनका शॉर्टकट होता है कि भैया हमें कोई भी चीज़ करने का शॉर्टकट चाहिए कि यहाँ से पैसा कितनी जल्दी कमाया जा सकता है इंजीनियरिंग में थे जब भी कि भैया एक दिन में अपने को एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है वो कॉन्सेप्ट था हमारे पास तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट क्या आया कि भैया कुछ ऐसा करना है कि कम पैसे में अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट हो जाए